Et yo tout le monde, alors euh, c'est Table Basse. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour régler un souci qu'il y a euh, sur le jeu Valorant. Euh, alors c'est un souci qui, peut être ma foi assez récurrent et parfois certains essayent de triquer un peu en sortant des techniques vaudou du cul, en débranchant internet, en fait des choses comme ça. moi j'ai trouvé une solution. Alors euh, pas une solution euh, tout toute ressortie des abysses, mais c'est plus une solution, on va dire, euh, technique et logique. Alors, euh, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour la première, pour la première étape, c'est simple, il suffit de se retrouver dans le panneau de configuration de, Windows. Donc, vous de sur Windows 7, 8, 8 1 ou 10, c'est pareil. Vous affichez en grand icône si vous voulez avoir pareil. Je sais que certains aiment bien avoir la même chose que les vidéos pour être sûr que ça soit tout pareil, etc. Vous allez dans Parfait feu Windows Defender, vous allez dans Paramètres avancés, tout simplement. Et à partir de là, on va faire des règles, en gros, des règles de réseau, des règles de trafic entrant et sortant. Alors, moi, je préfère faire, dans, ces cas comme ça, entrant et sortant, et auto pour euh, justement éviter qu'il y ait des soucis, que qu'on puisse accepter mais pas renvoyer derrière. Enfin, je, je, je trouverais ça assez débile. Euh, donc on va aller d'abord dans règles de trafic entrant, on va faire une nouvelle règle. On va faire via programme, donc hop, ici via programme directement, on va faire suivant. Et on va chercher le chemin d'accès. Alors, je vais chercher par exemple pour Valorant. Euh, alors, il est où mon icône Alors, euh, attendez, hop, Valorant. Ouvrir. On va ouvrir l'emplacement. Hop, on ouvre encore une fois on du fichier, on va prendre, hop, ici, ici, on va copier, là, Riot, hop, on peut prendre celui-là, ça devrait passer, suivant, on autorise les connexions, domaine privé-public, on autorise pareil, et là, c'est le plus important, euh, parce qu'il faut un nom pour qu'on se rappelle, et que ça soit assez clair, parce que... Euh, on peut se retrouver, suivant si vous bidouillez ou pas votre orgie et les règles de port, et les règles de trafic surtout, euh, avec beaucoup beaucoup de règles. Donc euh, on va l'appeler Valorant vidéo YouTube. Alors la description c'est facultatif, donc on s'en bat un peu les couilles. Donc voilà, on a fait une règle de port. On va, en refaire une. Donc, alors je sais pas pourquoi à chaque fois ça s'enlève, etc. Mais bon. Alors on peut chercher hein, Valorant, c'est très bien mis. Normalement, faut un peu chercher, voilà, Valorant. Valorant vidéo YouTube. On fait ça, on fait pareil pour les règles sortant. Donc, nouvelle règle. Programme. On va chercher le chemin. Donc voilà, pareil. Alors, ça doit être valorant.exe, normalement. Alors, je ne sais pas pourquoi là j'ai Riot Client. Je, ne pourrais pas dire pourquoi, mais dans le principe, c'est pareil. Normalement, ça devrait être un valorant.exe et faites pareil avec Vanguard au cas où c'est VSGC, quelque chose comme ça. Faut, faut chercher. C'est juste, faut chercher le point exé du truc. Et puis si vous en avez deux, vous prenez les deux, vous faites pareil. Une règle en train de sortante pour les deux. C'est pas très grave. suivant. Là, on autorise, on bloque pas, on autorise la connexion. Domaine privé public pareil. Le nom pareil. Donc Valorant vidéo tube terminé. voilà, vous avez vos règles. Euh, vos règles. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut faire pour euh, avoir euh, pour pouvoir jouer à Valorant. Donc cette méthode, normalement, ça devrait débloquer la chose. Enfin voilà. Donc bah, c'était table basse et bonne journée à tous ou bonne soirée à tous.